Xəlil Rıza Ulutürk Qaytar mənim qüdrətimi Azərbaycan İxtisarla Başım, beynim tüstülənir Varlığımda kədər, təlaş Gözlərimdə ildırımlar Damla-damla axan qan yaş Mən yenidən doğulmuşam Daşam, inan, qupquru daş Taqətim ol, qeyrətim ol Qoy dirçəlim yavaş-yavaş, Sənsən həsrət gözlərimin həm qarası, həm də ağı. Qaytar mənə qüdrətimi, o dər yurdu, od torpağı. Mən bilirəm dərdlərini yumruğunda sıxacaqsan. Sən bu dipsiz cəhənnəmdən çıxacaqsan, üzü ağsan. Nurlu dağsan, zülmət dağı devirəcək, yıxacaqsan boğazından yapışanı boğmalısan, boğacaqsan. Təbrizləri, ülvüləri sən yenidən doğacaqsan. Öz bətnindən doğacaqsan istiqlalı, azadlığı. Qüdrətim ol, ey ümidim, ey qəhrəman od torpağı. Nə bağ ata əfsanədir, nə nizami, nə də babək. Gözlərinə nəyiminin, nəsiminin şəklini çək. Həqiqəti dəfn eləmək istəyənlər gəbərəcək. Bağrı yanmış Qarabağım bir də qalxıb göyərəcək. Göyərəcək çiçək-çiçək, lalə-lalə, ləçək-ləçək. Gözlərimin çeşməsi ilə subarıram o növrağı. Növrağımsan, bayrağımsan o dər yurdu, o torpağı. Ballı qaya, ərim gəldi, Xaçım Dərbənd, Cıdır düzü, Xəzinəmdir yerin altı, saf aynamdır göyün üzü. O çöllərdə Təbrizimin əl həniri, ayaq izi, qoy bürüsün Qarabağı gül sərgisi, gül dənizi. Allah düşmən caynağından sırxavəndi, can yatağı, yatağım yox, otağım yox, varlığımsan od torpağı. Qudurğanlar dinç durmasa, daşqın tufan olasıyam. Yırtıcılar dünyasını burulğana salasıyam. Nakam gedən mərdlərimin qisasını alasıyam. Ölsəm belə bu aləmə mən yenidən gələsiyəm. Anaların gözlərindən qanlı yaşı siləsiyəm. İnan mənə, əbədisən, ey bəşərin haqq bayrağı, batan çıxan günəşimsən. Odər yurdu, od torpağı. Ürəklərdən alov qalxır, can daşaltı, can xocalı. Pulemyotlar, toplar coşdu, sovrul göyə, yan xocalı. Dağın, daşın başdan başa qan dənizi, qan xocalı. O dəhşəti, o vəhşəti min illərlə an xocalı şəlalələr qana döndü, qan yaş gördüm hər bulağı. Boynu bükük bənövşəni kimlər qırdı o torpağı? Qaranlıqda oğru kimi yurda gecə girdi onlar. Ulduzları gülləliyib göydən yerə sərdi onlar. Beşiklərdən tər qönçəni ilk nübarı dərdi onlar. Cocuqlara əmzik deyil, od lüləsi verdi onlar isti külə döndərdilər bar üstündə min budağı. Unutmazsan o alçağı, o dər yurdu, o torpağı. Yadda saxla qoca tarix, mən türk oğlu ulu türkəm. Əhrimənlər qarşısında sanma çökəm, boyun bükəm. Bircə kişi qalsam belə güman etmə, yalqız təkəm. Mən dünənəm, mən bugünəm, gələcəyəm, yerəm, göyəm. Həzrətəli qılıncıyam, oddan gərək bir qın yeyəm, kəsib keçəm xəyanəti, cinayəti, alçaqlığı. Eşqim, hüsnüm, cəlalımsan, o dər yurdu, od torpağı. Əhrəmənlər yuvasını darmadağın edəcəksən. Qalxıb sabah aya, Marsa, ulduzlara yetəcəksən. 6 milyard insanlığam, qara düşmən, sənsə təksən. Zəhər saçan bir əfisən, tor quran bir hörümçəksən. Təpiyimin altındaca gəbərəcək, öləcəksən. Təbərrüküm, tütüyən bil Qarabağı, Qarabağı. Yüksəl günəş mövqeyinə, o dər yurdu od torpağı